So, yun yung mga exercises ngayong pandemic o yung COVID-19. Tandaan natin guys, importante itong mga exercises para Hi guys, Arthur Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, magbibigay ako ng top then Top 10 exercise sa bahay. Kasi alam niyo naman ngayon na meron tayong tinatawag na pandemic o yung COVID-19 o yung coronavirus para maiwasan natin yung kailangan lang natin magstay sa bahay. So, kapag nasa bahay lang tayo, ang tendency niyan, wala tayong ginagawa. Ang mangyayari niyan, gagawin natin, kakain tayo, matutulog tayo, tapos manood tayong TV, tapos uulitin na naman, di ba? So, ang mangyayari niyan, mag store yung taba o yung fat natin sa katawan. So, ngayon, itong exercises na to na sasabihin ko dito, yung 10 exercises, makakatulong yung para mag-lose ng calories. Kung di nyo alam ibig sabihin ng calories, ayun yung mga kinakain natin na nag or sa katawan natin, pag na dumami yun ang dumami, ang tendency yun eh magtuturn yun sa fat o yung body, tinatawag nilang body fat.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 Sasabihin ko rin dito yung mga calories, kung ilang calories yung malulus natin. Pero yung sasabihin ko dito calories, estimated lang to. Pero, at least meron kayong idea kung ilang calories yung malulus natin per exercise. So, umpisa na natin to. Yung number one exercise na sasabihin ko dito ang kailangan nating gawin ay yung jumping jack. Kung hindi nyo alam yung gawin yung jumping jack, ayun yung tumatalong ka, tapos gumagano ka. Gumagano ka. So, di ko magawa ito kasi nakaupo ako dito sa silya ko eh. So, kung hindi nyo alam yung jumping jack, ang gagawin natin, kung hindi ko malagay dito sa video to, eh, i-google nyo o i-search nyo dito sa YouTube yung jumping jack, makikita nyo kung paano gawin yun. So, ang estimated natin doon, teka, nandito sa cellphone ko, titignan ko muna kasi nakalista lahat dito yung mga sinasabi kong mga exercises, okay? Jumping jack, kung gagawin natin yung for 10 minutes, ang malulus natin dito ay eh, 100 calories, okay? Ang dami calories nun. So, isipin mo na lang kung gagawin mo yun ng for 10 minutes, meron kang 100 calories na malulus. Tapos, pumunta naman tayo sa pangalawang exercise. Yung pangalawang exercise naman dito, ito yung squat jumps. Okay? Yung squat jumps, kung gagawin natin to for at least 10 squat jumps, ang malulus nating calories, eh, 50 calories. Kung hindi nyo alam kung paano gawin yung squat jumps, kung di ko man malagay dito sa video to, i-google nyo or i-search nyo din dito sa YouTube kung paano gawin yung squat jumps para may idea kayo kung paano gawin yon Saka kung may idea rin kayo kung ilang calories yung malulus natin dito. Okay, tandaan nyo, 10 squat jumps 50 calories na yan. Pumunta naman tayo sa pangatlo. Yung pangatlong exercises natin dito, ito yung body weight push-up. Yung push-up, alam nyo naman kung paano gawin yon. Nasa lapag lang tayo. Kung di nyo alam gawin, isearch nyo lang dito sa YouTube or isearch nyo sa Google. Papakita nila kung paano yung push-up or body weight push-up, okay? Kung gagawin natin at least 15 repetition na body weight push-up, ang mga malulus natin calories dito, at least estimated ko 50 calories. So, meron kang 15 push-up, 50 calories na malulose natin. So, pumunta naman tayo sa pang-apat na exercises. So, pang-apat na exercises natin dito, ito naman yung body weight deadlift. Kung hindi nyo pa narinig kung paano yung body weight deadlift, ang gawin nyo, isearch nyo sa Google. Hindi, joke lang. Eh, panoorin nyo rin dito sa YouTube, isearch nyo kung paano gawin yung body weight push-up. Sorry, body weight deadlift. Okay? Kung gagawin natin yon ng at least 15 repetition, ang malulose natin dito, estimated lang ulit to, 50 calories. So, estimated ko dito, so may idea kayo, 150 calories ang malulus natin sa body weighted lift. Kung meron man kayong gamit, pwede nyo rin gamitin yung gamit yung bag nyo or gym bag nyo kung meron kayong gym bag. Kung meron kayong tubig, pwede nyo gamitin yon Limang galong tubig, hawakan nyo yun habang nag-deadlift kayo, pwede nyo gawin yon Or kung meron kayong sakong bigas or bigas lang na nakasupot, pwede nyo hawakan din yon Additional weight natin para dito sa deadlift natin or bodyweight deadlift natin. Kung meron kang mas weight na gagamitin, eh mas marami kang calories na madadagdag. Pero hindi naman ganun kataas yung calories na malulus mo, pero at least kahit anong hawak mo or additional na weight na gagamitin mo, eh additional calories na malulus mo yun. Tapos pumunta naman tayo sa panglima. Sa panglimang exercise natin dito, o yung top 5 natin, ito yung burpees. Tandaan nyo itong burpees na to, mabisa to guys. Okay, malakas makalus ng calories kung gagawin natin to ng tama. Burpees na kailangan gawin natin ay eh, at least 1 minute. Ang malulus natin dito, ito estimated ko lang to guys sa 100 calories. So 100 calories na burpees. Sorry, 100 calories. So 1 minute na burpees, meron kang at least 100 calories na malulus. Okay, medyo mahirap gawin to kung hindi nyo alam kung gawin. Kung hindi ko man malagay dito sa, sa video natin dito, i-search nyo sa YouTube, dito sa YouTube kung paano gawin yung burpees o sa Google. I-search nyo lang yon tapos makikita nyo kung paano. Okay? So 1 minute noon, 100 calories malulus natin doon. Pumunta naman tayo sa yung pang 6, okay? Yung sa pang 6, ito naman yung jump rope. Yung jump rope, malakas tong makalus din to ng calories. Ang kailangan natin dito, syempre, jumping rope, okay? Kung wala tayong jumping rope, eh, ang mangyayari niyan, pwede rin natin gawin yung imagination lang. Ang gagawin lang natin, kunyari may hawak tayong jumping rope, kumbaga, gumagano'n ganon tayo, tapos tumatalon tayo tayo, di ba? Kunyari, may hawak tayong jumping rope, pero wala tayong jumping rope. Pero kung meron kayong jumping rope, mas maganda, okay? So, ang estimated calories natin dito, na malulose, 100 calories in 20 minutes. Okay, gagawin dito 20 minutes, 100 calories ang estimated natin na malulose natin dito. Maganda exercises to kung gusto niyo talaga mag-burn ng calories. Isa to, sa yung burpees, yun yung isang top 2 natin dito sa exercises natin. Tapos pumunta naman tayo sa next exercise. Sa next exercise natin o yung pang 7 exercise natin, ito yung body weight lunges. Kung di nyo alam kung paano gawin yung body weight lunges, alam nyo na gagawin nyo, isearch nyo natin sa YouTube or i-google nyo para makita nyo kung paano gawin yung body weight lunges. Yung body weight lunges, parang alang naglalakad na lumuluhod ng isang paa. Yung isang paa nasa harapan, yung isang paa nasa likod. So, kumbaga alternate lang siya. Ayun yung tawag sa body weight lunges okay? So, ang estimated natin calories doon na malulose, 50 calories per at least 10 bodyweight lunges. So, ibig sabihin, for 10 steps, meron kang 50 calories. So, malulose natin yon 50 calories per every 10 step kung gagawin natin ng tama. Tapos pumunta naman tayo sa pang-8 o yung pang-8. Yung pang-8, pumunta naman tayo sa plank. Itong plank, maganda rin naman to guys para sa abs natin. Kung gagawin natin to ng at least 5 minutes, tandaan nyo to ha, 5 minutes, meron tayong malulose na at least 50 calories. 5 minutes, 50 calories. Magandang exercise to para sa abs. Hindi lang so para sa, para sa abs, makakalose din siya ng calories. Imagine nyo yun, di ba? So estimated lang to sa ka-idea para sa inyo. Tapos pumunta naman tayo sa next, pumunta naman tayo sa pang-sham or pang-9. Ito yung sa abs uli, ang tinatawag natin dito yung abs crunches. Yung abs crunches, ang kailangan natin gawin for at least 10 minutes. Ang malulus nating calories dito, 100 calories. Tandaan nyo yan. So, kung nag-ab crunches kayo for 10 minutes, 100 calories, estimated calories na malulus natin dito. So, magandang exercise to guys, hindi lang sa abs, makakalus din siya ng calories. Tapos, pumunta naman tayo sa pang-last last, itong pang last, but at not the least, yun, ayos ba yun? So, itong pang last, maganda to kung gagawin nyo to ng tama, ito yung box jump. Yung box jump, ang kung gagawin natin ng box jump ng at least 10 jumps, tandaan nyo to ha, 10 jumps na box jumps, ang malulus natin calories dito at least 100 calories. So tandaan nyo itong box jump, maganda to para makapag-lose tayo ng calories. At the same time, kung naglalaro tayo ng basketball or naglalaro tayo ng football, makakatulong din tong exercise na to. Marami akong na-receive na mga question kung ano bang magandang exercise para sa basketball, para tumaas yung talon. Itong box jump, makakatulong to. Ang gagawin nyo lang, kung di nyo alam kung paano gawin yung box jump, isearch nyo muna sa Google or sa YouTube kung paano gawin. Pero eh, bibigyan ko kayo ng idea. Kumuha kayo ng isang box kaya natin tawag na box jump. Yung box or yung isang pwede yung talunan o silya na matibay pag tumalong kayo eh, hindi kayo matutumba. Tapos ang gagawin nyo, eh, pag-start kayo sa mababa, ang gagawin nyo tatalong kayo doon, pataas. Tapos pag tumalong kayo doon, ayun na yung isang repetition. Kung kaya nyo na ng mas mataas, gawin nyo para mag-progress kayo, lagtaasan nyo, tumalon kayo doon, pataas. So ayun yung pangalawa. Hanggang makapag-progress kayo ng pataas ng pataas. So ayun yung box jump at saka ayun din yung mga exercises at saka calories na sa malulus natin. Kung i-add nyo lahat yun, ang mangyayari niyan, makalulus tayo ng maraming calories. Kung gagawin nyo to every other day, makakatulong yun. Pero hindi ko naman sinasuggest kung gagawin nyo to araw-araw kasi kailangan din natin mag-rest yung katawan natin. Pero, nasa sa inyo lang yan kung gusto nyo gawin to araw-araw. Okay? So, i-recall ko lang guys yung 10 exercises natin para may idea kayo. Number 1, ayun yung jumping jack. 10 minutes, 100 calories. Number 2, yun yung squat jump squat jump, 10 squat jump, tandaan nyo, 50 calories. Tapos sumunod naman yung body weight push-up. Yung bodyweight push-up, 15 repetitions, 50 calories ang malulus natin. Number 4, bodyweight deadlift or kung meron man kayong mga ibang gamit dyan sa bahay na pwede nyong hawakan na habang nag-deadlift, eh 15 repetition, at least 100 calories malulus natin. Tapos pumunta naman tayo sa pangsumunod, yung burpees, burpees 1 minute, at least 100 calories malulus natin sa burpees, okay? Sumunod naman yung walking lunges. Yung walking lunges, 10 lunges, ang mangyayari niyan, 50 calories. Tapos sumunod doon yung jump rope. 20 minutes, meron tayong 100 calories. Sumunod, yung plank, o para sa abs naman, yung plank 5 minutes, kuha tayo ng at least 50 calories. Tapos sumunod, yung ab crunches, 10 minutes, 100 calories. Saka yung pang last, yung box jump, 10 box jump, eh makakalus na tayo ng calories. So yun yung mga exercises ngayong pandemic o yung COVID-19. Tandaan natin guys, importante itong mga exercises para stay lean or kung gusto nyong mag-stay active kapag lagi lang nasa sa bahay, pwede natin gawin to. Kailangan natin yung maliit na space, kung anong mga equipment na meron kayo, gamitin nyo. Alam nyo naman tayong mga Pinoy, mag-improvise tayo kung kailangan. So guys, ito po muna yung video ko ngayon. Sana itong video ko nakat nakatulong sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana i-like nyo to para tumasin yung like natin. At saka kung may question kayo or kung may na-miss man akong exercise or kung may gusto kang i-add na exercise, ang gawin nyo, i-type nyo dun sa baba para makita ko at saka para makita rin yung mga ibang nanonood natin dito. At saka guys, yung one-to-one online coaching ko, malapit na i-release yon So, standby lang kayo dito. Gusto ko lang sana kayo update about doon. Okay? At saka kung nakatulong man itong video ko sa inyo guys, huwag nyo kalimutan na i-share itong video, hindi lang para sa inyo inyo para din po sa lahat.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 Saka nag-upload din ako ng video once a week or every Friday. Punta lang kayo sa YouTube channel natin every Friday. Kung mamiss naman man yung every Friday, huwag kayong magalala. Basta i-click nyo lang yung notification button dun po sa baba pagka-subscribe nyo para once na nag-upload ako ng bagong video, eh notified agad kayo. Kayo unang makakapanood nitong video natin, latest video natin. At saka, para makita nyo rin ako every week. Di ba? So guys, thank you for watching. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. I'm out for today. Peace!